aita aita doketa jopo yam pipa mutta da dota aita aita doketa jopo yam pipa mutta da dota kola tom salatana hida hida kola tom salatana hida hida ayam ayam te dokota Chacarita, Chacarita, I am Budi Bukileka I know the Dular Nikaleka I am Budi Bukileka I know the Dular Nikaleka